Kabar miring soal hubungan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting terus berhembus kencang. Mulai dari eh, Mulai dari fitnah fitnah parah banget. Ya enggak lah, enggak ada lah. Gue ke Bandung kemana? Lu tanya aja bini gue deh kalau percaya. Orang bini gue juga kalau enggak juga nggak usah disemprot sama orang pasti bini gue pasti nyemprot gue kok tenang aja ya kalau gue mah yang masalah kayak gini ntar juga hilang sendiri ya gue mah santai-santai aja udah capek gue ngurusin itu melulu pembahasan lain aja bos. Nah, eh, ya karena Gigi sendiri kan yang tahu tentang Raffi, jadi kayaknya ya kalau saya melihat giginya tenang ya udah saya juga alhamdulillah gitu aja. Enggak, enggak, enggak ada yang. Ayu yang kebantu sama Raffi bener gak? Lagi sih, tidak sama sih. Mereka juga, komen lagi. Kak mengenai Rafathar mau ulang tahun gimana kamu siapanya kan? Pak, udah ngobrol sama Raffi, udah ngobrol sama Gigi, mereka udah menjelaskan semua katanya itu semua nggak benar gitu. Dan Raffi marah banget dia ditanya. <laughs> kan mereka dalam satu pekerjaan. Arti kata dari sini menjauhi ya menjaga sikap. Itulah seperti itu nanti kan timbul lagi fitnah, timbul lagi pemberitaan gitu untuk orang-orang yang apa ingin menghancurkan. Baik-baik aja semuanya. Makanya orang dibilang ke Bandung, ntar mau dibilang kemana ke planet ntar dibilang sama Ting Ting. Santai aja gue main juga kerja tiap hari santai banget. Seberapa berpengaruh Mas? Gak ada pengaruhnya sama sekali buat hidup gue mah kayak gini mas santai aja. Kenapa Awalnya Jessica sempat dikabarkan memicu kekesalan Ayu lantaran menyebut-nyebut namanya dalam video wawancara Jessica dengan Nagita Slavina. Apalagi Jessica juga mempertanyakan tanggapan Nagita tentang kabar kedekatan Ayu dengan Raffi Ahmad. Meski mengaku bermaksud meluruskan kabar miring tersebut, Jessica justru menuai banyak protes. Kini kabar tentang kedekatan Raffi dengan Ayu pun semakin kencang. Tetapi rupanya Jessica tak ingin lagi ikut campur persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan Ayu lantaran takut disalahartikan aduh capek dah gue mah kayak gitu gitu mulu aduh kasihan yang fitnah fitnah parah banget yang enggak